حكيت للوشام الحكايات متاعك انت خملي وردة خضرة باللبيري على جنتي ولا هرس النالي انا فمي صدقني روحك انظف من العالم هذا يا امي هزيت ميزانك على كتفي قدامي فلاش باك ايديا فرشك انت موجود وتلامين عليه الكل ضاع لنا اللوجيك ونستنوا فيك الطل حوش الدار ولا موحش توا بلا بيك طعم الدنيا ولا ما ظهر لينا باش نجيك I I've lost my soul وقت اللي انا ندفن فيك I lose control كي نبدا نتفكر فيك البوها المدينة ردتني ناكل ماكينة ضاعت مني تبسيمة كي نخسر واحد من ليلة وليت مدمن وقيلة زيدني شوطات التاكيلة قهرتني حكاية جميلة ضاعت في نهار وليلة البوها المدينة ردتني ناكل ماكينة ضاعت مني تبسيمة كي نخسر واحد من ليله وليت مدمن وقيلة زيدني شوطات التكيلة قهرتنا حكاية جميلة ضاعت في نهار وليلة عرفنا قيمة الناس كان كي غابوا من بحذانا تفهم للدنيا كذابة كي تمشي للجبانة دنيا ظلمت في عيني حبس توا ما عيني ناقم على الفلوس اللي تبعدنينا وتلهيني انت لتوا حيا فينا نحنا هما متفيك كان نجم نعطي عمري راني عطيته كله ليك ريحتك انت موجودة ضحكتنا نحنا مفقودة خلي دورك حراير ورجالة بالدم سيوده عندي دار خلص في اللوجي عم لوح وحدي في البر ما عادش نعرف نتهنى لا نرقد بعد اللي صار راسي وجعني وندور انت تكبر تفقد الهوية كي تفقد اللي ربيك رجع روحك وخلي العيلة ديما بحذاك وقت الدنيا كذاب يخطف منك الناس الباس يبدل فيا الهلواس ينعربوها المدينة ردتني ناكل ماكينة ضاعت مني تبسيمة كي نخسر واحد من العيلة وليت مدمن وقيلة زيدني شوتات التاكيلة قهرتني حكاية جميلة ضاعت في نهار وليلة ينعربوها المدينة ردتني ناكل ماكينة ضاعت مني تبسيمة كي نخسر